Paid a gadael i arian data rhag mynd i brifysgol. Wyt ti'n ystyried dechrau cwrs ôl-raddedig yn llawn amser neu'n rhan amser? Mae astudiaethau ôl-raddedig yn cynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth a all roi hwb i dy yrfa os oes gen ti'r cymwysterau i gael dy dderbyn. Mae grad meistr fel arfer yn cymryd tua 2 flynedd. Gallai doethuriaeth gymryd 6 blynedd neu fwy. Mae astudiaethau ôl-raddedig yn fuddsoddiad yn dy ddyfodol, felly mae'n bwysig meddwl am gostau. Galled gael cymorth ariannol os wyt ti'n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser, hyd yn oed os wyt ti'n jyglo gwaith a theulu ar yr un pryd. O fus aws 2019, gallai pob myfyriwr cymwys o Gymru sy'n dechrau ar gwrs meistr gael cymorth ariannol, sy'n gyfuniad o grantiau a bentyciadau i helpu gyda chosta wrth astudio. Ti sydd i benderfynu sydd i ddefnyddio'r cymorth hwn, at gostau byw, ffioedd dysgu neu gymysgedd o'r ddau. Gall myfyrwyr cymwys gael hyd at 17,000 o bunnoedd mewn grantiau a bentyciadau, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd. Bydd pob myfyrwyr cymwys yn derbyn o leiaf 1,000 o bunnau mewn cymorth grant na fydd angen ei dalu nôl. Yn dibynnu ar incwm dy aelwyd, galled gael grant o hyd at 6,885 pint. Does dim rhaid talu unrhyw gymorth grant yn ôl. Mae unrhyw gymorth ariannol arall yn cael ei ddarparu drwy fentyciad, ac mae'n rhaid i fyfyrwyr dalu hwn yn ôl Bydd dim rhaid dechrau talu'r benthyciad yn ôl nes i ti orffen neu adael dy gwrs ac ennill dros 21,000 o gyflog. Mae cymorth ariannol yn cael ei roi mewn tri rhandaliad y flwyddyn, ar ddechrau pob tymor. Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol. Ceri llow.cymru slash arianmyfyrwyr i wybod mwy.